bá tẹ́sí ó gbọ́ gbóhùn tí ẹ̀mí ń sọ gbóhùn tí ẹ̀mí ń sọ kó má bà parun lójijì kó má bà parun ó dá èṣù ní ìpàdé ní bá tẹ́sí ó gbọ́ gbóhùn tí ẹ̀mí ń sọ gbóhùn tí ẹ̀mí ń sọ kó má bà parun lójijì kó má bà parun ìparun ó ọlọ́run ò fẹ́ kú ẹlẹ́ṣẹ̀ o. oore ọ̀fẹ́ ṣì wà ayé ṣì wà fẹ́ lẹ́ṣẹ̀ tó fẹ́ ronú mi o èrònú pé ìwàdà lónìí. mo bá tẹ́sí gbọ́ gbọ́ ohun tí ẹ̀mí ń sọ ohun tí ẹ̀mí ń sọ ó máa bá parun lójijì ó máa bá parun lójijì ìparun yóò dá ìṣù ní pàdé mo bá tẹ́sí gbọ́ ohun tí ẹ̀mí ń sọ ó máa bá parun lójijì ìparun yóò dá ọlọ́run ò fẹ́ kú ẹlẹ́ṣẹ̀ o. ààyè ń bẹ bẹ́ẹ̀ lẹ́sẹ̀ tó fẹ́ ronú pìwàdà lọ́lọ́run wí ayọ̀ ń bẹ lọ́rùn ooo bẹ́ẹ̀ lẹ́sẹ̀ kan tó bá ronú pìwàdà tó tọ̀ lọ́rùn wá yípadà lóòdò oore ọ̀fẹ́ ṣì wà rẹpẹtẹ ayé ṣì wà fún ọ ọmọ ronú sọ̀rọ̀ fún ọba jẹ́ ó gbà ó àwọn ikọ̀ ìgbà ẹ̀tẹ́ nínú wa ìgbà yìí ni yóò dolókùn wàdà ẹni àwí fún ọba jẹ́ ó gbọ́ ẹni a sọ̀rọ̀ fún ọba jẹ́ ó gbà àwọn ikọ̀ àkọ́ ọgbà ẹ̀tẹ́ ló mú wa ìgbà yìí ni yóò dolókùn wàdà ẹlẹ́rù láàgbé ẹlẹ́rù láàgbé wàá bẹ̀rù rẹ níbodè wàá bẹ̀rù rẹ níbodè o oore ọ̀fẹ́ oore ọ̀fẹ́ ń bẹ fún ọ tètè ronú ọmọ ń ronú pìwàdà lónìí ẹ tẹ́tí gbọ́ owó. ó bá tẹ́tí kó gbọ́ gbóhùn tí ẹ̀mí ń sọ. ó bá tẹ́tí gbọ́ gbọ́ owó. kó má bà parun lójijì ìparun ò dá iṣu ní pariwo. ó bá tẹ́tí kó gbọ́ gbóhùn tí ẹ̀mí ń sọ. ó má bà parun irúfin ni gbogbo jagunjagun mami Dèjì Deji, ẹ mọ fi ti ń dá mi dúró jàre oníjà tí mo gbọ́dọ̀ débi iṣẹ́ ẹ sọ̀kalẹ̀ dá mi lóhùn ah. Ah, bó lẹ ṣe ń ṣe báyìí mọ̀ pé oníjà tí mo kí n tó lọ já skul kí n tó padà síbi iṣẹ́ mi ah. ẹ mọ fi ti ń dá mi dúró jàre oh, bóòlù ṣe wá ṣe táyà rẹ tó wá rí jagunjagun báyìí kò náà tiẹ̀ gan dáadáa yẹ kó sún sí ní kó wà pa ìpínlẹ̀ bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ náà mo sọ fún ọ pé kó rán mi létí nígbà tá à ń bọ̀ lánàá pé kí n ra bẹ́ẹ̀tì míì fún ó rán mi létí look at you so tá a bá ti ń bọ̀ lónìí kó rán mi létí kí n ra bẹ́ẹ̀tì míì àti bàtà míì fún ẹ ṣó ti gbọ́. ṣe ti gbọ́ bòde jù ibi tí wọ́n ti máa ń gbé ẹ̀ ni kò dúró sí o. ọ̀ya wọlé sinimọ́tò. má ṣeré lọ o. gbogbo àti mọ̀ bẹ́ẹ̀ ń sọ fún ẹ ẹsẹ̀ pé kí n débẹ̀ kí ẹsẹ̀ máa wẹ́ kí o ó ti yẹ bẹ́yẹn wo tí n bá dé ìyẹn ni máa jẹ lónìí o kó lè prepare rẹ̀ sílẹ̀ o. ọgẹ́ ṣe ọbẹ̀ ẹ̀gúsí tó dáa ó dàbọ̀ o ṣe jẹ́jẹ́ o. kọ̀sẹ̀ntì ọmọ kìíní kọ̀sẹ̀ntì ọmọ kìíní. a ní kò sí kankan. dẹ́mi lóhùn kí n tó pa. wọ́n ní kò sẹ́. ẹ̀rù bà mí gidigidi ngbà mo jí. mo ṣe jí mo ṣe ní wá bá òun mo wá ṣàlàyé fún un. ẹ wo màmí mi ò gbàgbọ́ nínú àlá kankan béèyàn bá sùn tó rọrùn sùn dáadáa oríṣiríṣi àlá ni ó là kílò tó mọ. sọjí báwo ló ṣe ń sọ̀rọ̀ bí aláìgbàgbọ́ báyìí. kí ló tó fi jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí mo bá sọ̀rọ̀ ìwọ aláìgbàgbọ́ lẹ̀ máa fi wò mí etí aláìgbàgbọ́ lẹ̀ fi máa gbọ́. ẹ mọ̀ mọ́ pèmí láláìgbàgbọ́ mọ́ kò tẹ́ mi lọ́rùn. Ah, ṣé òun wá nígbàgbọ́ nínú ìran rárá ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò sì rí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ sọjí ìgbó ti lọ sí yunifásitì òun ló ti dáńtó dayó. <laughs> ẹ wò màmí kì í ṣe pé n ò nígbàgbọ́ ní tí mò ń gbìyànjú láti sọ fún yín ni wípé ṣé ẹ rí akatakítí tẹ́ ẹ fẹ́ fi wọ̀ ọ̀hún lèmi ọ̀fẹ́ ó dàbẹ̀ ni pé ọ̀rọ̀ tí ń bẹ ńlẹ̀ kò béèrè fún akatakítí ẹ ti fẹ́ fi akatakítí ẹ̀sìn ẹ ti fẹ́ fi wọ ọ̀rọ̀ tí ń bẹ ńlẹ̀ ìyẹn lèmi ò lọ́dàbẹ̀ ni pé ó jọ fẹ́ sú mi. sọjí. So, lẹ́nu rẹ̀ èmi. rárá kí n ṣe pé bóyá ìyìn sọ̀rọ̀ òdì sí yín o ìyìn sọ̀rọ̀ burúkú o èmi kàn ń gbìyànjú láti ṣàlàyé wípé bàbá sì gbé ẹ̀sìn gbà ó yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ inú ìdílé. èmi mo wá di ẹlẹ́sìn àkàtàkìtì lẹ́nu rẹ sọjí. ìbúyìn. bí ò rí bẹ́ẹ̀ ọjọ́ bẹ́ẹ̀ náà mo wí ọmọdébìnrin ti gbé nǹkan fún ọ jẹ ó ti fi nǹkan pamọ́ sí ọlá. Ah! ẹ wo wọn mi ọmọ ò lè dàgbà tó bí mo ṣe dàgbà tó yìí kọ́mọ̀ mọ̀ ti ń ṣe kó yẹ kankan ọmọ yìí ẹ wo mọ̀ mi èmi mọ̀ tí mò ń ṣe o mi èsì ọmọ èké. bó o mọ̀ pa aláìgbàgbọ́ níyàwó rẹ̀ alágàbàgebè pátápátá ni bùnmi. ẹ wo mọ̀ mi tí mo rí ni wípé ẹ láìkẹ́ ọmọ yìí ẹ sì fẹ́ mi rí látàn ẹ ìfẹ́ rí rárá tí mo rí mbẹ̀ nìyẹn ah bó ló ti jẹ́ pé gbogbo àtẹ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ọ̀bùn mi ẹ mà bàjẹ́ ni ṣé ẹ ti gbà pé ọmọ kan ṣoṣo tí mo ní láyé ọ̀nà olóbi fún mi ah bẹ́ẹ̀ ọba gba ti bùn mi èmi gba ti ẹ̀yàwó mi ni kò síbi tí ń dà sí. ẹ jẹ́ ń ṣe báyìí ẹ kúkú ẹ jẹ́ ń fún yín ní owó mọ́tò torí pé mo ní mítìn kan sìn wọ́n ti ń retí mi bẹ́ẹ̀. owó rẹ náà mo wá wá owó rẹ mo wá wá ẹ fi wọ mọ́tò. ṣé èmi tí mò ń bọ̀ láti yan yan ilé mi lọ́hùn n ò ní mo wọ ọkọ̀ dání gbà mò ń bọ̀ mo wí fún ọ pé bí ń pa mí. ara kẹ ẹ ṣáà wọkọ̀ délé. sọ o àlá tèmi lá kìí ṣe aláìrorun sùn àṣírí ìkọ̀kọ̀ lọ́lọ́wọ́n bá fi hàn mí nípa ìyàwó rẹ̀ Bùnmi bó bá wù ọ́ gbọ́ bó bá wù ọ́ mọ́ gbọ́ àmọ́ ń gbọ́ ọ yá. ó mọ̀ ọ́n ti pé ìyá rẹ̀ sàn irọ́ yìí ń bu yìí ń bá yín jà yìí ń sọ pé owó yín ẹ ẹ̀ mọ̀ kó mami. ó bọ̀ ọ̀la pẹ̀lú hello hello yes yes yes eh, sọjí náà ni sọjí náà ni sọjí ni. Eh? rárá o kí ló sọ accident Deji? ok ok ok mo ti ń bọ̀ mo ti ń bọ̀ mo ti ń bọ̀ mo ti ń bọ̀ mo ti ń bọ̀ mo ti ń bọ̀ mo ti ń bọ̀ sẹ́ẹ̀. accident báwo. ah ah kì í ṣe accident sickle cell crisis lọmọ yẹn ní in fact nǹkan tó rú mi lójú jù nínú gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn ni pé medical record wa àtìyàwó ẹ̀ tó wà lọ́dọ̀ wa aa nìwọ as nìyàwó ẹ̀ bọ́mọ yín ṣe wá jẹ́ ss ó ní kò yé mi. òótọ́ ni tó sọ yẹn o ee lèmi as nìyàwó mi ss anyway sọjí ó mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ wàá mọ́kàn ni àti ìlú sọ̀rọ̀ yẹn. tí ò bá kí ṣe bá ti ṣe jẹ́ láti ìgbà kékeré kò yẹ kí n sọrú ọ̀rọ̀ yìí fún ẹ báyìí ṣùgbọ́n wàá gbà bó bá ṣe rí náà um, jẹ́ jẹ́ ká lọ báyìí. tiẹ̀ dá mi tí mo bá ọ ná. ẹ káàbọ̀ ó mà yà yín. gbólóhùn kan ìbéèrè kan mo fẹ́ bi ọ́ léèrè ìdáhùn ẹyọ kan ni mo sì ń retí lọ́wọ́ rẹ bó ṣe wò ó ta ló bí dèjì fún. ìbéèrè wo ló ń bi mí ah. ilé ta ni mo wà. mo ní ta ló bí dèjì fún. ó dà ìwọ ni mo bí dèjì fún. èmi ni bàbá dèjì bọ́mí bùnmi wo bí ìwọ ni mò ń bá sọ̀rọ̀ kó o sì la etí rẹ sílẹ̀ dáadáa. sọ̀rọ̀ láti blog group ẹ. yes. yes. kí ni tèmi. ee. ee. ìyá mi sọ bẹ́ẹ̀ ó bá mi sọ̀rọ̀ etí mi ò yálẹ̀ orí mi ò pé ohun tí mo ń ṣe gan-an kò dàbí ìgbà tó ń yé mi tí mo sì ń sọ fúngbà náà pé ó yé mi ìyá mi sọ. So àsèmi ni tí mò ń ṣe òye wọ́n sọ fún mi wọ́n ní alágbèrè obìnrin pọ́nbélé ni mo fẹ́ lé tí mo fi ṣèyàwó ó rìn kúrìn ẹlẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ nínú ilé mo wá ń bi ọ́ léèrè báyìí pé nígbà tí ìwọ jẹ́ as tèmi jẹ́ aa kọjú ẹ̀ síbí ìwọ ni mò ń bá sọ̀rọ̀ níbo la ti rí ọmọ ss. èmi ò mọ bí tá ti rí ọmọ ss o. So Dèjì ní crisis in school wọ́n lọ ṣe lọ sí hospital. hospital náà ti pè mí tá a ti discover pé ss onídèjì níbo la ti rí. níbo wà ní dèjì wà báyìí. fìyún lẹ o fìbí tí dèjì lẹ fìbí tí dèjì wà fìyún lẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí mo wà yìí o. yọ náà lọ́wọ́ jù lọ kó jẹ́wọ́ báyìí bí bẹ́ẹ̀ kọ́ àlejò méjì ọba ọlọ́run lè lónìí sórí tí máa rọ́ọ̀lù ọmọ yẹn bí ìgbà tí àjàgbé rọ́ọ̀lù yàn bẹ́ẹ̀ ni ó rí fún ọ. ọ̀fẹ́ jẹ́wọ́ ọ̀fẹ́ jẹ́wọ́ àbí sọ ọ̀fẹ́ jẹ́wọ́ kákún mọ́ ibi tá a yanjú ọ̀rọ̀ ẹ̀ sí. èmi bá sórí tí máa gba ojú fún ọ bẹ́ẹ̀. ẹjọ́ mi náà kọ́. ta ló lọ má. ẹ̀jẹ̀ yín náà ni. ẹ̀jẹ̀ mi. dáre ó tì mí sí. dáre wo. dáre. dáre àbídáre tí a mú sọ́dọ̀ ń bí. dáre tí mo rán léèwé tí mo wáṣẹ́ fún. jẹ́ wá sọ fún ọ dèjì táwọn sọ̀rọ̀ rẹ̀ ọ wà lọ sí lóòótọ́ ó sì ti kú síbẹ̀. bẹ́ẹ̀ wọ náà ọ lọ bá níbi tó lọ láìpẹ́ láì jìnnà. dèjì ti kú ọ́ yẹ dèjì dèjì dèjì ti kú ọ́ dèjì. Hey, good up, good up. yìí náà ni mo ti wo sàkún rẹ̀ láti lè wá tó bá jẹ́ pé o ti gbọ́ tèmi ni ọba má kúkú kóra rẹ sínú gbogbo wàhálà tó kóra rẹ sí. màámi ṣe bẹ́ẹ̀ yìí náà mọ̀ wípé mi ò nífẹ̀ẹ́ sí alákọ̀rí ọkùnrin yẹn gan ọkọ tó kù. Ah! ọ̀rọ̀ ló ń sọ lẹ́nu ọ̀rọ̀ ọ̀rùn aláìnítìjú ọmọ pé kò sápọ̀nlé fóbìn tí bá ń torí ibùsùn kan bọ́ sórí ibùsùn kejì ọmọ yẹ èèyàn tó ti kú mọ̀wọ̀ nìkan lórí báyìí ọ̀pọ̀ odidi èèyàn méjì ó sì tún rẹ́nu ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ ti dìtìjú fún gbogbo ẹbí ọlábùnmi ṣé o ti gbàgbé ni ìrántí pásítọ̀ wa rí sí ọ nígbà tó wà kékeré ó gbàgbé. màmá mo rí kùrukùru dúdú níwájú ọmọ yín ìdí ẹ̀ ni tí mo fi pẹ̀yìn méjèèjì wá sínú ọ́fíìsì mi. pásítọ̀ ẹ gbà mí kùrukùru dúdú bíi bó ah, kùrukùru dúdú kẹ̀ ta ni mo ṣẹ̀. ṣe é rí bí mo ti ń wo kùrukùru dúdú yìí bẹ́ẹ̀ ni ń gbé èrò sí i èyí kì í ṣe àpẹẹrẹ rere rárá o Bùnmi o ní láti kún fún àdúrà gidigidi kan. Ọlábùnmi yóò ti gbọ́. Mami, bí jẹ́ kí n ṣe ìran tèmi rárá àti rárá ni. Ó dá mi lójú pásítọ̀ yín yìí ò ríran dáadáa mọ́. fún ọ ni ẹni àmì òróró ọlọ́run lọ sọ̀rọ̀ sí báwọn. màmí èmi ò ní sùúrù fún ọ pásítọ̀ èké tí ó rò oríṣiríṣi ìtàn nínú wọn tí ó pè ní ìrìnà tí ẹ bá ṣe tán ẹ bá mi nílé. bọ́mi máa ń di ọmọ àwọn ẹ̀wọ̀n fọmọ ìlẹ́gbẹ̀ẹ́ o. Ah, màmá ẹ ní láti ṣépè fún un ó tó ó tó níbi tẹ́ bá dé yẹn ah, ah. ṣé wàá fẹ́ fẹ́ máa bóyá fún alákọ̀ọ́rí ẹ̀ ni ah, nígbà tó wá kú ń kọ́. gẹnu ẹ sọ̀hún gẹnu ẹ sọ̀hún ń sọ̀rọ̀ rúnrún lẹ́nu aláìnẹ́tì jù. mami ẹ wo ṣe rí ijọ́ tí ẹ bá tún rí ẹsẹ̀ mi nílẹ̀ yín kẹ́ pè mí lọ́mọ àlè. bùnmi bùnmi ọlábùnmi padà wá láti ṣe irú èyí sí báyìí o. ó bá tẹ́sí ó gbọ́ ohun tí ẹ̀mí ń sọ ohun tí ẹ̀mí ń sọ ó máa bá parun lójijì ó máa bá parun ó dá èṣù ní ìpàdé ó bá tẹ́sí ó gbọ́ ohun tí ẹ̀mí ọlọ́run ò fẹ́ kú ẹlẹ́ṣẹ̀ o oore ọ̀fẹ́ sì wà ayé sì wà fẹ́ lẹ́sẹ̀ tó fẹ́ ronú ìwàdà ọmọ mi ò léèrú. ọmọge ilé oṣù bẹ̀rẹ̀ tó ojú yìí. níbi àpèjẹ ìsọmọlórúkọ chief owó ni kókó. báwo wá nìkan. àlàáfíà ni ṣùgbọ́n ó dàbí pé o ò rántí orúkọ mi mọ́ èmi ò sì tí ì gbàgbé orúkọ tiẹ̀ bùnmi kò yà ọ́ lẹ́nu. dájúdájú ọlọ́pọlọ pípé ènìyàn ni tẹ́ fi lè dá mi mọ̀ tẹ́ tún fi lè rántí orúkọ mi. <laughs> èmi ò lè gbàgbé arẹwọ obìnrin bíi tiẹ̀ ah, àbí ta ló jẹ́ rí nǹkó dáa kó gbójú kò mẹ́ẹ̀. <laughs> ẹ sórí ijọ́ tí mo ti kọ́kọ́ rí ẹ yẹn àti gba yẹn ní ìfẹ́ ti ń pa mí bí ọtí tó sì ra gàbò mi. ṣùgbọ́n ìyàwó mi tó wà ń bẹ̀ ń jọ yẹn kò jẹ́ ń lè ṣe nǹkan kan sí i. ẹ̀yin ọkùnrin ṣá. <laughs> àmọ́ báyìí o àyè ti wá gbà wá pátápátá àyè ti gba tápà wa a lè kọ́ lé ègúnnu. èmi náà ṣetán ẹ bá ti lè náwó lé mi lórí ọ̀rọ̀ ṣeréṣeré kọ́ mò ń bẹ́ẹ̀ sọ fún mi o. èmi náà bá yín ṣeré lára ti lè náwó fún mi. màá fowó bá ẹ jẹ́ màá tọ́jú ẹ ju bó ṣe rò lọ. kò sí wàhálà. kò sí wàhálà. kò sí wàhálà kò sí ìyọnu. ẹ ṣe àlejò jáde ká lọ ṣe fàájì báyìí. ó yá ẹ jẹ́ ká lọ. ó yá ó yá ó tó bá ti yẹn ń pẹ́ mọ́ ó yá ó yá ó yá ó yá ó yá. báwo mo ṣe wá fẹ́ ṣe mọ́tò mi. ẹ àwọn tó àwọn òṣìṣẹ́ bí wọ́n kàn bẹ́ẹ̀ tọ́jú ẹ kò sí nǹkan tá a ṣe mọ́tò ẹ. bola, velho. <laughs> é. Tive, tive. Bom, bom. Legal. Ah. ayé dùn jẹjù yà lọ o. ṣẹ́rí <laughs> mo yóò débi pé mi ò tiẹ̀ lè dẹ́sẹ̀ mi gbé mọ́ ẹ̀yin pàápàá ẹ lè fìgbádùn ṣèyàn léṣe. bùnbùn nǹkan tí ò yé ẹ. tí mi bá tún lè tọ́jú irú arẹwà òrékelé bàbí tiẹ̀ a jẹ́ pé ó bọ́ lọ́wọ́ ọrùn tiwa nìyẹn. èmi èmi tèmi ni tèmi àbùmí ah, màmá mọ́mí ẹ. bá mi kí ló ṣe màmí. farabalẹ̀ farabalẹ̀ ibi ò ní ṣẹlẹ̀ sí màmá ẹ. mọ́tò kan tó ń sáré àsàpàjúdé ló gbá màmá ó sì ti sálọ. yé mami mami ó wà nílé ìwòsàn. ilé ìwòsàn. kódà ẹ̀mí ti fẹ́ bọ́ lára wọn. dókítà dẹ̀ sọ wípé a máa nídìí fifty thousand láti ṣe abẹ fún ọ. fifty thousand naira. fọkànbalẹ̀ fifty thousand naira. bẹ́ẹ̀ni. gba <clears throat> hundred thousand naira lélẹ̀ kò dání àwọn ilé ìwòsàn yẹn lè sọ pé àsánlẹ̀ lásán ni fifty thousand naira kó méjèèjì yẹn dání ó yẹ kí n bá yín lọ ní o ṣùgbọ́n ìrìn àjò kan tí mo fẹ́ rìn ó yí òun màmá rí yín ti bá dé. ẹ ṣe o ẹ ṣe o ẹ ṣe chief ẹ ṣe o ẹ ṣe o ẹ ṣe o ẹ ṣe. Mufi! Ṣọmọ gidi ni wọ ìṣá. Tèmi. Sórí gbogbo àwọn ọkùnrin alárùdálẹ̀ yẹn. Ṣé bí wọ́n sọ pé àwọn lówó ni? Ẹyà máa bá wọn nà. Yípadà lóòdò oore ọ̀fẹ́ ṣì wà rẹpẹtẹ. Àyè ṣì wà fún ọ ọmọ ronú. Torí ẹni àwí fún ọba ó gbọ́. Ẹni a fún ọba ó gbà ó. ìgbẹ̀yìn ni yóò dológun wàdà ẹni àwí fún ọba jẹ́ ó gbọ́ ẹni àsọ̀rọ̀ fún ọba jẹ́ ó gbà àwí ikọ̀ àkọ́ ọgbà ee ẹ̀tẹ́ ló mú wa ìgbẹ̀yìn ni yóò dológun wàdà ẹlẹ́rù láàgbé ẹlẹ́rù láàgbé wàá bẹ̀rù rẹ níbodè wàá bẹ̀rù rẹ níbodè o oore ọ̀fẹ́ oore ọ̀fẹ́ ń bẹ. Are bèbè ronú. arẹwà obìnrin ẹmu ò bá sì jà wá o ṣé kò sí ṣòro báwo ni mo ṣe lè ràn ẹ́ lọ́wọ́ mo rí tó ń tọ́ bọ ọnu mọ́tò tó ń fà kí mi ta kó ni ṣùgbọ́n mo ti pe mechanic. anyway orúkọ tèmi ni Castillo. Bùnmi lórúkọ mi. bumi. Bùnmi. Bùnmi. má bínú o Bùnmi ẹgbẹ́ tòkun. Adéwálé aka Castillo. Gbàgbé. Ó tójọ́ mẹ́ta. Ẹjọ́ kan pẹ̀lú máa ìjà. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Ó ti lọ dùn jù. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ ó kọjọ́ lẹ́yìn ìgbà tó ti purọ́ mọ́ mi nígbà tá a wà ní school. bámbàm bámbàm ṣé mo parọ́ ni tó fẹ́ sọ pé o mọ kankan nípa ikú filo rárá. Philomena. Philomena Philomena ọmọ onídọ̀tí yẹ màá lọ́dún sọ pé ó gba kàsínù mọ́ mi lọ́wọ́. kò jẹ́ jẹ́ sọ fún ọ ni. Ah, ó dà bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ kẹ́ lọ sílé oúnjẹ ìyá Philomena lálẹ́ yìí àtẹ̀yẹ tó ń mí àtẹ̀yẹ tó ń mí ẹ pa gbogbo ẹ̀rú ìyẹ́ ìkíní ìkejì gbogbo ìkòkò ọbẹ̀ àmàlà ni o ẹ̀bà ni o ẹ gbé wá sí ìbàyí fún mi. túnbọ̀. ó màmá. tọ́lá tinú ó yẹ lọ jíṣẹ́ mi. ó di ṣíṣe ìgbàlá. ọmọ yẹn ní nípa o. ẹ̀rọ tẹ̀ bá ṣe. ọ̀làdé kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló dé wọ́n láti ṣẹlẹ̀ o. mama ọjọ́ pé egun lálẹ́ ní òde òjà títí báwo Sùnbà àti Tọ́lá ti kú. báwo ló ṣẹlẹ̀ ọ̀rọ̀ ńlá báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀. Ah! ọbẹ̀ tẹnika la gbé wá lé ní ṣọ́ọ̀bù màmá fi ló eh! ọ̀nà jókòó ti tàn jẹ. ọdún ah! ah! tí mo là yìí tí mo dì tí mo dì yìí kí n tó là á ẹ ti pé Philomena dé ibà nísinsìnyí. Ah. kí ni o tiẹ̀ ṣe náà. ń gbọ́ wọ́n ní ìwọ ìwọ ló fẹ́ gba kásílò lọ́wọ́ màmá ìwọ kínkínní kò rí bẹ́ẹ̀ kásílò ni ó fi mí lọ́rùn sílẹ̀ ó lóun máa pa mí tí n bá gbà fún. dákẹ́ ń bẹ̀ ló wà lára ògbó lóòrùn ọmọ yìí tí kásílò fẹ́ kúlé lórí. mi ò kúrò tẹ lè ṣèwádìí. bẹ́ẹ̀ni ẹ dákẹ́ ta ló ń jẹun tájá ń jùrù ó dá ń gbà náà kí ló mọ nípa ikú Sùnbọ àti Tọ́lá ní ṣọ́ọ̀bù màmá yìí. mi ò mọ bó ṣe ṣe ikú a rí òkú wọn nígbà tí. ó tó. ẹ jọ. ó ti ṣetán láti sọ òótọ́ báyìí. ẹ jọ ẹ dá èmi mi sí mọ́mì mi ló fi oògùn eku ìdèrí kókó ọbẹ̀ wọ́n rò pé àwọn eku ló ń jí wọn lẹ́wọ̀n jẹ ah, ẹ jọ. onírúurú ọdún kó máa pààyàn ẹ jọ ẹ jọ ẹ jọ mo ṣetán báyìí láti rún ẹ lọ síbi tí màmá ẹ rán sùn bọ̀ àti tọ́lá lọ. ẹ fojú àná. jẹ́ ká gbàgbé nǹkan yẹn. ó ṣe ń sọ̀rọ̀ sókè ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ báyìí ọmọ mi ò lè jẹ́ kó lọ o ó ti dùn jù tí má jẹ́ kó lọ bàbá ẹ̀ wọ́n á bínú sí mi. ò tí ì fi wá yìí sílẹ̀. ẹbí mi náà kọ ìtọ́lọ́wọ́n ọba ni gbogbo nǹkan àbí mo ní para mi. <laughs> kò sí wàhálà. ọmọ ọ̀pá eléyìí dé máa ah, dé mẹkáníkà dẹ̀ máa gbé yẹn ó ṣàmù jẹ̀ka lọ kí ló ń ṣẹlẹ̀. ó ń gùn ó ṣeun gan tí mo wá dé báyìí màá tún wá yọjú sí ẹ. chief. màá dé títí ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. chief ṣe bí ose kan lẹ sọ yín pé ẹ máa lò lọ́dọ̀ mi ó ṣe wá di kíákíá. mo ti lọ́jọ́ méjì ah ìwọ náà sì mọ̀ pé tí ì bá ṣe pé pàjáwìrì tí mo gbà kò wù mí kémi náà tí ì lọ báyìí tí n bá dé fọkànbalẹ̀. kò burú ṣùgbọ́n ṣe é gbàgbé owó tẹ́lẹ̀ fẹ́ fún mi tí mo fẹ́ fi ralẹ̀ ìparí oṣù yìí ni bàbá onílẹ̀ ní ìmọ̀wó wa mi ì sì fẹ́ kán gbé ilẹ̀ náà fẹ́ lómìíràn. ṣé mo ṣe fún five million náà ni. Ah, ah. ṣé báyìí náà lè ṣèlérí ten million ọ̀dà tẹ́mi ló máa fún ẹ máa fún ẹ tí n bá dé. fọkànbalẹ̀ mi ní sáà ti ṣèlérí kékeré kí n má mú ṣe. mo ti gbọ́. àbò mọ̀ wá ọkọ̀ yìí ni ọkọ̀ tí mo gbé débí fúnra mi tó jẹ́ pé gèrè lórin. bóyá ẹ ẹ ṣe dáadáa. ẹ ń léyìn ju báyìí náà lọ. kí ló wá rọ̀lú. kò yé mi o ẹ wò ó irú kí wàá lélẹ̀ mo sì ti ń pẹ́. Ah, kò mọ lọ tọkọ ṣe mi mo ní kí n pè báyìí tí o tún lọ. ẹ pè ẹ pè ẹ pè lẹ́ẹ̀kan sí. kàrán ló ń ṣe. ẹ mọ nǹkan tí màá sọ ẹ wá lọ gbé kábúkábú lọ lé ká tọkọ ṣe yín wá gbé mọ́tò. o ṣeun tó tọ́ ló sọ mo ti pẹ́ nǹkan gbọ́dọ̀ tó máa dúró mọ́ ìwọ gbẹ́lẹ́ ìdánilẹ́tẹ̀ tí n bá dé àmọ̀ yẹn. ṣùgbọ́n ṣáà ẹ fún níwèé pẹlẹbẹ o ṣe ẹ̀rọ fún lèwe pẹ́lẹ́ tí kìnìún jẹ́ gbé mọ́tò. ah o kárí mọ́jì o gbé bí ẹ̀ sì mọ́ lọ. Bomi. Bomi. Ṣé kò sí o? atọ́kọ̀ṣe tí mo rán kó wá gbọ́kọ̀ ó lóun ò rí eléyìí àmì lẹ́nu àbí ta ló wá lè gbọ́kọ̀ báyìí. ẹ lọ wá dáadáa. sọkọ tí wàá dábẹ́rẹ́ ni tó jẹ́ pé ìwà máa ranjú kiri kéèyàn tó rí i. Bùnmi má jẹ́ kórìí mi ó kọrin sí ọ. Chief tẹ́tí ẹ̀ sílẹ̀ kó gbọ́ mi dáadáa mo ti ta ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ o ti fi dí owó tó pinnu láti fún mi tí o sì múlẹ̀ rí ẹ̀ṣẹ̀. kí ló wí. ó dá kí ni kò jẹ́jẹ́ bẹ́ẹ̀. chief jẹ́ kí n sọ fún ẹ ọmọ ìgboro ni mí o ìwọ ló lórúkọ o tí o bá fẹ́ kí orúkọ ẹ kó bàjẹ́ jẹ́ ká fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀. bùnmi. Bùnmi èmi mà ni ṣùgbọ́n o ìkòkò nígbè pókó tún gbẹ̀yìn. èmi mo tún tún sọ ìkòkò nígbè pókó tún gbẹ̀yìn. arábìnrin máa dá mi mọ̀. ṣé kí bá sọ. <laughs> jẹ́ kó wọn mú mi délẹ̀. chief. bùnmi kí ló ṣe chief tó ń sọ̀rọ̀ lọ bí òkú kan ra. wọ́n má dá lóhùn mo kọ lẹ́ẹ̀kan ọjọ́ mi ni. ẹ o ṣé kó o ti sọ fún un ọ̀rẹ́ mi jẹ́ ká gbàgbé ọ̀rọ̀ tiẹ̀ yẹn wò ó sórí club alẹ́ òní ah, a lè kí n ka o. mo gbàdúrà kí wọ́n wá kó gbẹ́jà ńlá. àmì o ọ̀rẹ́ mi wọ́n fi tó mi létí wọ́n ní wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe club tuntun. níbo. Ah, fọkàn ẹ balẹ̀ sórí wọ́n ní club náà àwọn olóṣèlú ló máa ń lọ síbẹ̀. irú àwa báyìí ni wọ́n dẹ̀ fẹ́ níbẹ̀ fọkàn balẹ̀ mo ti sọ fún O ọmọ àwọn wa débẹ̀. Ah, ó ti dà kí ló nílé jẹ́ kọ́kọ́ jẹun náà bí tiẹ̀ ń pa mí. láàrin nù àpáta yìí ọkọ mi àdùnní mo dúpẹ́ àdùnní ọ̀kẹ́ ọmọ ọlọ́fà ọlọ́lọ́mí ọmọ abitújú la sí ọmọ ìjàkadì lóru ọ̀fà ojú rẹ̀ rè jẹ́ wò lẹ́ẹ̀kan sí àdùnní ẹ bá mi yọ̀ mo bímọ tuntun lónìí mo dúpẹ́ wákọ̀ wákọ̀ àdùnní ẹ̀yin tó ọmọ wọ́pọ̀ àdùnnú àdùnnú wọ́pọ̀ ẹ̀yin tó ah, ọmọ wọ́pọ̀. nígbà tí ọ wà ń kékeré ah. orin tí ìmọ̀ kọ fún ọnu hmm. ah, ọ̀kadì ọ̀kadì má bẹ̀lẹ̀ jókòó jókòó jókòó mo ti ń retí ẹ̀ ǹlẹ́ ọkọ mi pẹ̀lẹ́ pẹ̀lẹ́ ti ẹ̀ dàgbà ojú yẹn tún gúrégé sí i. ọ̀la jésù ni bẹ́ẹ̀ ọkọ mi kó bó wà ní báyìí. Ah. mami mo ti ṣetán nílé mi. mo dúpẹ́ ah, adùnní ọkọ mi mo dúpẹ́ mo kú àṣeyọrí o kú àṣeyege ah, ẹ̀mí rẹ̀ ogun fún mi mo dúpẹ́. báyìí mo ti di ojúlówó ayàwòrán tó wá ní ìwé ẹ̀rí ẹ̀ lọ́wọ́. orí mi ti dára o ti ní ìwé ẹ̀rí ẹ̀ lọ́wọ́ báyìí. Àdùnní <gasps> Àdùnní ah. òkè ọkọ mi Ọlálọmí ọkọ àdìsúlàsì ọmọ ọjà fákàfìkì ah. lóru ọ̀fà Ọlọ́run ayọ̀ mi. ẹ máa ń lù mí nínú gbogbo àmà tí mo ni ìdọ́kọ̀ mi ṣe ń fà tí mo fi ń bọ̀ lé nìyẹn. Àdùnní òkè ìwọ gángan láyọ̀ ọkàn mi bí n bá ti ń rí ọ báyìí hmm. ni mò ń rí wípé yes ojú bàbá rẹ mò ń rí. ẹ ti wá rí ó ti wá di dandan káwé pẹ̀lú ayẹyẹ ọgọ́ta ọjọ́ ìbí yín. Adùnní ire ní mògùn. Ah! Ah! ẹ ní sọlá ìmọ̀kì yìí. ó káre ọlálọmí ọmọ adéjú lásì ọmọ ọjà fákàfìkì lórí ọfà ọmọ ọjà tó ìjà kan tí ó dà lọ́fà bí ọlálọmí ó sojú ọta ni wọ́n ló sojú ìporo inú oko ó sojú èdè láàlà ọmọ ọba sojú olóko bàálà àwọn ọmọ ọmọ. ẹ wò gbogbo tí mo ń sìn gan lára yín lélẹ̀ òun bíi kí n gbé ọmọ lórí lójú mi kárí ọkọ mi. ṣé wàá rí kì í ṣe yẹn nìkan nígbà tí bùkún ń bùn ní kò yá ti Switzerland àbẹ́yìn gan-an Switzerland. mo mọ bẹ́ẹ̀. mo <laughs> wá yà mo bá yín ra lace olówó iyebíye tó pé tí ẹ bá wọ̀ lọ́jọ́ náà <laughs> wọ́n á gbà pé ọmọ yín kan ṣe kí ni ó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ah, ẹ o mami. mà ká o. bó ni bá ti dùn tó ọkọ mi àdùn ni kírú bàbá ẹ kọ́ wà láyé lónìí kó náà kó máa fojú rí ire rẹ. Eh? Ah. Go tó ṣe bí bàbá mi lọ sí mi láyà jésù ni ó ti tó ó ti tó ọdún ẹ ṣe mi náà mo wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yìí. mo dúpẹ́ ọkọ mi ìwọ náà láyọ̀ mi ìwọ láyọ̀ mi mo bá ti rí ọ nínú mi dùn bí n ti rí ọ ni mò oju rí ojú bàbá rẹ lára rẹ wípé ìwọ mi kárí ọkọ mi ẹ̀mí etí ẹ̀ ó kún fún mi wo tí ká gbẹ̀yìn ò ti sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ẹ̀rẹ̀ ara lọ́dọ̀ mi má bínú mi ọkọ mi sọ̀rọ̀ pé o ní kí n bọ́ wálẹ̀ mo ti rí. níbo ni. bí tí ò jìnnà sí tòsí ní ìní lẹ́kì ni mo rí sí. o tiẹ̀ dá báyẹn mami kí n tó padà iṣẹ́ á bẹ̀rẹ̀ lórí ẹ̀. àdùnní ọ̀kẹ́. mami. pé iṣẹ́ yóò bẹ̀rẹ̀ lórí ẹ̀ yẹn. bẹ́ẹ̀ mi ẹlẹ́dàá mi mo mọ̀ dúpẹ́ o èmi yóò wá di ẹni tó nílé lórí. bẹ́ẹ̀ ni orí mi ah. ẹlẹ́dàá mi mo mọ̀ dúpẹ́ o etí ìjà olùyà. aláyọ̀ ni mí ah. tí mo yọ̀ báyìí mo yọ̀ àríkẹ́. máa mo bọ̀ mà. ó yá ó yá ó yá yá bóde bóde bóde. ó yá wàá lọ ṣoúnjẹ fún àǹtí ẹ̀ nísìn kankan ó yá ọkọ mi àbòrí kálọ̀ kọ́ lọ bọ́ra lọ lọ bọ́ra lọ wà wí gbé tọ́ba wà lọ bọ́ra lọ kálọ̀ bọ́. pẹ̀lú ọkọ mi. yẹ́sùn mi tó manage kiri. mọ̀mí. Ah, uh-uh. kò rí bí ewé tẹ máa ń jẹ ní. ẹ mo ti miss oúnjẹ yìí kan ẹ mọ gbogbo àwọn oúnjẹ tẹ máa ń sè fún mi kí n tó lọ ni mo ti miss gbogbo àwọn oúnjẹ yẹn. that's very good. Hmm? that's very good. ilé ìwà òkúta. Ah, ah. ẹ tẹ̀ dúró báwo lọ̀rọ̀ iná ní ìlú yìí náà. sọ̀rọ̀ àwọn nípa eh. ó ti má wà lára wọ́n fẹ́ ṣetán ibi ó tiẹ̀ wá ń sìn wọ́n fẹ́ ṣetán tó máa tún mú lọ wọ́n wá lẹ̀ sí mú lọ gbogbo oníkálukú wa ní street yìí bó ṣe yìí oníkálukú ló ní jẹ́ ní tiẹ̀ ó máa gbọ́ oríṣiríṣi ìrò jẹ́ ó máa dún pápápápápápápá bí ẹ̀rọ ọlọ́gì. kí ni ìlú yìí ń tán tún náà. wọ́n lọ kó sàánú ni o. adùnẹ́ ọkọ mi èyí àwọn ìdùn àpapọ̀ ó ti kọ̀ sí ó ti lọ sí ilé ìwé òtídé o ọ̀rọ̀ tọlọ́kọ̀dé wa ń kọ́ o. màmá tọkọ wo. Ah! kí ló bá mi sọ. ta nìyẹn. àwa landlord ni o. Ah! landlord. ta ni. ta àwa landlord ní sẹ́ẹ̀. àwọn wo ni landlord. rárá wọn rárá mo máa wà pẹ̀lú ibi mi èmi kan wá jẹ́ wá jẹ́wọ́ pé mo ṣẹ̀ṣẹ̀ dé láti state ni I will tell them who I am mọ́mi. nàìjíríà lọ́wọ́ nàìjíríà lọ́wọ́ adùnmí. mọ́mi mi ò lọ sẹ́ni bẹ́ẹ̀. Hey! Hey! Hey! Hey, ẹ dákun ẹ dákun torí Hey, hey, dákun ẹ káàbọ̀ ẹ jọ ọkọ. àwọn dollars tó kó wálé lọ́sàn-án Wait a minute! I said, no, Who the hell are you? And I seem not to know you. Owó wo ló ń béèrè lọ́wọ́ mi? Owó tí èmi ṣiṣẹ́ fún kárakára. No, you don't believe that. I work 24-7 for that money, you know? Huh? That's nonsense. Ẹ lè boy yẹn lọ́wọ́ mi báyẹn kò tiẹ̀ bójú at all. I can take the bullshit from you guys. mommy. Me like láì gbogbo nǹkan Americana. Káàbọ̀. Ṣòro pé gírámà ni mo wá èmi ò bá ti jà wá o àmọ́ bẹ́ẹ̀ lọ ṣí kọ́ọ̀dì ẹ̀ eh! máa ṣí lásà ẹ̀. dákun àmì dákun má pa á dákun. o ṣe màmá mi. dákun lọ́rọ̀ náà. ẹ ṣe gan-an. tell her to go inside that room and bring my dollars. ah ọwọ́ mi lè wà. Ah, ẹ jẹun lọ gbé fún yín. ó dà bẹ́ẹ̀. ẹ lọ gbé fún yín ẹ má pa ẹ ti lọ mí ẹ dẹ́kun ẹ dẹ́kun. Ah! ẹ dẹ́kun ẹ dẹ́kun ẹ dẹ́kun ẹ dẹ́kun ọlọ́pàá bẹ̀rẹ̀ ẹ ká lórí ẹ ká lọ ẹ ká lọ. ó yá ká lọ. fẹ́ wá béèrè lọ́wọ́ ẹ mo ráwọn lẹ́kọ̀ọ́ tán kó síbẹ̀ ṣé kò ṣe pé wọ́n ló ń kúnlẹ̀ síbẹ̀ o. iwájú ta mẹ́. iwájú ta níbẹ̀ yẹn. ṣé kò tí ì tó kẹ parí ìpàdé ọ̀tẹ̀ yín. wo tó bá yẹ pé wọ́n ló ń kúnlẹ̀ síbẹ̀ ọlọ́run má kúnlẹ̀ síbẹ̀ mi èmi ọ̀pẹ́ ìsìn. ẹ wo àwọn amẹ̀bọ àwọn sọ́fó tí mò ń bá sọ̀rọ̀ tí ò lè dá mi lóhùn. Ah, ah. ìgbà wo ló di èèwọ̀ kéèyàn méjì máa bá wọn sọ̀rọ̀ ìgbésí ayé wọn. wo ẹ ti máa ń ṣe tipẹ́ ẹ̀yin aláìní tìjú yìí máa kọ́ yín lọ́gbọ́n lónìí. irú ẹ̀kọ́ wo ni irú ẹ̀kọ́ wo ni ó fẹ́ kọ́yàn irú ẹ̀kọ́ làṣẹ́wó ni tó fẹ́ kọ́yàn ó yẹ kó fọwọ́ bojú ìwọ aláìní tìjú èèyàn yìí. èmi làṣẹ́wó èmi làṣẹ́wó. ẹ kàn kí nǹkan bídọ̀ sí èmi gan fẹ́ mi ò fẹ́ kàn bídọ̀ sí bídọ̀ sí. ó yá máa pàkẹ́ tó bá ti dé kúrò ní ìlú ẹ̀ máa pàkẹ́ <laughs> oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run kí ó máa bá gbogbo ìdílé yìí gbé. ta ni o. ẹ káàsán. ẹ ra wà ẹ káàsán o. ẹ káàsán máa ẹ káàsán. àwa kéde ìrè olúwa ni o. Ah, ẹ káàbọ̀ ẹ wọlé ẹ wọlé. ẹ ṣé mà. ẹ ṣé mà. àdúpẹ́ mà. ẹ pẹ̀lẹ́ mà. ọlọ́run fi sí wa lọ́kàn pé kí a nílé yìí. Ah, ẹ káàbọ̀. yes ma ìyìn rere kristi ni àmúwá fún yín mà. ẹ kú iṣẹ́ olúwa ẹ jọ̀ọ́ fún mi ní ìṣẹ́jú kan. yes ma ẹ ra ma. a tún ti rí ọkàn kan fún kristi. ìwọ obìnrin kí ọlọ́run kó dáríjì ọ. àmì àwọn oníranù tó tó tó pé ara wọn léèyàn ọlọ́run ìránṣẹ́ èṣù alátojúbọ̀ ìjọ tí bá tún rí ẹsẹ̀ yín níbí. iná ìpọ́jú ká ní mo ti mọ̀ ní màá ti gbọ́ràn sáwọn ajíyìn rere lẹ́nu o. ha. mọ́ ẹ jọ jẹ́ kí n lọ ṣàtúnṣe o ẹ jẹ́ kí n lọ ṣàtúnṣe o. kò sí àyè fún ìrònú pìwàdà kò sí àyè fún àtúnṣe inú náà ayérayé ló wà yìí. wo àwọn tí ó wà níbẹ̀ yẹn ni àwọn tó wà nínú iṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ nígbà tí wọ́n wà láyé àwọn iṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ náà ni panṣágà àgbèrè ìmùtípara ìlédè òru ìsọ̀tẹ̀ aránkan àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ púpọ̀ nínú àwọn ìwà ni ìwọ náà hù nígbà tó wà láyé wu àwọn tó wà níbí yìí àwọn ẹni tó wà nínú àgbèrè paraku bẹ́ẹ̀ wọn kò ronú kúrò dáa nígbà àwọn tó wà níbí ni àwọn tó ṣe ọ̀tẹ̀ sí ọ̀gá wọn nígbà tí wọn kò ronú bí wà títí tí wọ́n fi kú inú nàìjẹ́rù ni ẹ yìí wo àwọn tó wà níbí yìí ni àwọn tí kò ṣiṣẹ́ wọn déédéé tí wọ́n sì wà nínú iná ibẹ̀ ni wọ́n wà ní ayérayé. Hmm. irú àlá wo leléyìí? Hmm. Èmi nínú ọ̀run àpáàdé. Àlá lásán ni, àlá gọ̀. Ó bá tẹ́sí, ó gbọ́, bóun ti ẹ̀mí ń sọ, bóun ti ẹ̀mí ń sọ, kó má bàa parun lójijì, kó má bàa parun èṣù ní pani ní pani ló bá tẹ́tí. gbọ́ eh, ohun tí ẹ̀mí ń sọ ohun tí ẹ̀mí ń eh, sọ kó o máa bá parun lójú kó o máa bá parun ìparun ó ọlọ́run ò fẹ́ kú ẹlẹ́ṣẹ̀ o. oore ọ̀fẹ́ sì wá ayé sì wà fẹ́ tó fẹ́ ronú ìwàdà ọmọ mi ó èrò eh, nínú ìwàdà. arẹwà ṣé mo lè jókòó ẹ jókòó. ojú ìjojú mímọ́ o. ó ṣe é ṣe kẹ́ mọ̀ mí mo máa ń wá sí kílọ̀bù déédéé. <laughs> Eh, wọ́n ní ojú kìí ra rẹwà kó má wò ó pàápàá jùlọ arẹwà tó bá tún wá dá bíi báyìí Greg lórúkọ tèmi o. Bùnmi lórúkọ tèmi. Hmm, Bùnmi orúkọ tó rẹwà. Ah, well mo kàn wá ṣe ìpàdé òkòwò kan ní àdúgbò yìí ni wọ́n á ní kí wọ́n á sáré ṣe fàájì fún ọgbà àgbà díẹ̀ tá a máa fi bẹ̀rẹ̀ tìrọ̀lẹ́. tí ò bá mind a lè jọ ṣe fàájì díẹ̀ títí ìrọ̀lẹ́ o. tójú bá kún ẹ tó bá ní nǹkan tó ń ṣe. kò sí wàhálà tá a bá lè san owó ẹ. ó ti dà bẹ́ẹ̀ <laughs> ah, tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀ ń ṣe ká gba yàrá ń gbẹ̀yìn ká lọ máa ṣe fàájì wa lọ lọ́hùn-ún bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ ni. ṣé o bá pẹ́ ni ẹnìkan yìí pẹ́ṣẹ́. ẹ wọlé o. bẹ̀rẹ̀ rà díẹ̀ wọ́n máa ṣẹlẹ̀ màá ọ̀dà pé màá nílò láti sinmi díẹ̀ bí ìṣẹ́jú mẹ́wàá ìgbà tí wọn bá fẹ́ bá fẹ́ wọ̀ sáré bẹ̀rẹ̀ bá dẹ̀ fẹ́ omi ọ̀dọ̀ kọ́ tẹ ọtí nínú ilé tó gbé wọn. kọ́síbà náà. wọ́n fún mi ní ìṣẹ́jú mẹ́wàá. Ощущение самодельное. Tó bá fẹ́ tó bá fẹ́ ọtí sí ẹ ní kan fún ẹ. Tó bá ìṣẹ́jú àwọn jẹ́ ẹ̀yìn tèmi ọbẹ̀ ti sọ untouch láti ilé ìfowópamọ́ tí a rọ̀bà bùnmí tèmi nìkan àṣírí ẹ̀ ò ní tú bámbámbú gẹ̀lọ̀ wà pẹ́ fún mi gbà lọ sí wa bùnmí tèmi nìkan ṣoṣo bùnmí bùn ọ̀ bùn ọ̀ bùnmí wàá ṣeré. ọlá ẹ̀ náà mo jẹ. ẹ wàá dẹ̀ máa jẹ́ pẹ́. omi tèmi nìkan àwa táwọn fojú wí náà lọ́pàá ń kọ́ ṣé ní ẹran tàn sí wa. àkàkùn ó dẹ̀ máa ń ṣẹ̀mí. ẹ̀yin tẹ́ ń fojú winá ọlọ́pàá ọ̀dẹ̀ ní gbà tó ti wà lọ́dọ̀ mi láti bí ọdún márùn-ún ṣogbérú eléyìí wà iṣẹ́ ọdún márùn-ún ẹ̀ kò tó nǹkan tọmọ mi gbé sílẹ̀ ah, gbà mí fún ní sáǹpù. lọ rògbò nínú owó tó wà nílẹ̀ yìí o tó bá fẹ́ ebè lọ ṣiṣẹ́ tiẹ̀ wà. apànìyàn ee agbẹ́wìrì olè ó bá tètè ronú ayé ṣì wá orí ọ̀fẹ́ ń bẹ ó bá tẹ́tí gbọ́ tẹ́tí gbọ́ tẹ́tí gbọ́ tẹ́tí gbọ́ gbogbo ohun tí ẹ̀mí sọ lóòrùn ni àlùfáà ẹ ṣeun wa ìní o a dúpẹ́ gidigidi gan lọ́wọ́ yín ẹ mọ tó yà mí lẹ́nu jù ní ìgbà tí ẹ bẹ̀rẹ̀ wàásù kété tí ẹ bẹ̀rẹ̀ wàásù yẹn gangan àwọn ènìyàn kàn ń trupin ń trupin and it's like gbé gbé wọn ò gbọ́ tọ́pìkì yẹn rí rárá. ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ṣe é rí téèyàn bá ń ka bíbélì dédé tó ń sin jésù nítòótọ́ tí ò mú nǹkan míì mọ́ ah, ìyanu ó máa ṣẹlẹ̀ ṣe ní nǹkan tí mo wá fẹ́ kẹ́ máa ṣe ní ìjọ rẹ̀ gbogbo nǹkan tá a sọ nígbà tó ẹ kúrò lẹ́ o. ẹ kúrò lẹ́ o ta lè béèrè o. ẹ má bínú sí wa o ṣe ìdámẹ́wàá owó ìsọjí tẹ pa yẹn la ní káwá gbà àbí. Ah, jọ̀ọ́ yìí bàbá mi ẹ má bínú sí mi ẹ jọ̀ọ́ yìí. ṣe ìwé mímọ́ sọ ní Mátíù orí keje ẹsẹ̀ keje wípé ká béèrè à á sì fi fún wa ṣe rí owó tẹ pa níbi ìsọjí yẹn òun làwa wá gbà mi ò bá tìjà wa rárá o. ṣé ọmọ ilé ilé ìfìlẹ̀ yìí ni àbí aṣọ́gbà nínú ọgbà àjàrà mo fẹ́ kí ó dá yín lójú pé ọlọ́run kò lọ́wọ́ sí ìwà pálapàla tí ẹ̀ ń wù yìí o. Ah, màmá mi ah, ẹ má bínú sí mi ẹ̀sùn ìwé mímọ́ sọ pé gbogbo àìsàn dodo ẹ̀ṣẹ̀ ni àbí mà ẹ̀yin mélòó lẹ wà nínú ilé yìí. èmi nìkan èmi nìkan ní sà. ẹ̀yin nìkan that's right. wo bó ṣe ń gbọ̀n bíi tòlótòló wo ó jẹ́ sọ fáwọn èèyàn pé kí wọ́n cooperate bí bẹ́ẹ̀ kọ́ a máa pa gbogbo yín ni. ó mà ṣe o ìwé mímọ́ dẹ̀ sọ wípé ká má jalè pé tá a bá jalè ọ̀hún àpáàdì là ń lọ mo pa yín láṣẹ lórúkọ jésù ẹ jáde kúrò nílé yìí. bẹnu ẹ sàn o tún dá orúkọ jésù. lórúkọ jésù ẹ jáde kúrò nílé yìí. fún dídá orúkọ orúkọ jésù yẹn o ti dòkú. Ah. ṣe rí owó ìsọjí yìí ẹ lọ bá mi gbé wá. tẹ́ ẹ bá fẹ́ tẹ̀lé alàgbà lọ sí ọ̀run alákejì. ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ fẹ́ Al Capone. títa ìdí aláìṣẹ̀ sílẹ̀ àfi kí Ọlọ́run kí ó dáríjì gbogbo yìí àfi kí ọlọ́run kí ó dáríjì yìí. so gbogbo wa ti wá di ẹlẹ́ṣẹ̀ nìyẹn àbí. ṣé kìí ṣe pé ẹ náà fẹ́ ṣe àìgbọràn kọ́dọ̀ ń dájú gbogbo wa ẹ ṣe. dákẹ́ ẹ dákẹ́ à ẹgbẹ́ mi sọ̀rọ̀ jáde nínú fáìbò òṣì yẹn. kò sí ìdí láti gbẹ̀mí ẹnìkan nínú iṣẹ́ tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe yìí o pàápàá jùlọ nítorí pé wọ́n ń jẹ́ ìránṣẹ́ ọlọ́run ẹ̀jẹ̀ arákùnrin yẹn wá lórí wá báyìí. <laughs> pa ẹnu ẹ mọ́ ah, ah. nígbà tó ń jẹ́ ìránṣẹ́ olúwa ń kọ́ tí mi ò bá pa àlùfáà yẹn báwo ni wàá ṣe rówó eléyìí gbé. ẹ ní sùúrù ṣé gbogbo àti àgírí pé àmì pààyàn mọ ẹni wíwẹ̀ láti lọ budán. banda shut up kí ló fa ogun stúrẹ́ǹsì gan pé ó ní gbogbo òṣì ẹ ti ródan idán ti lọ. sẹ́ni kankan ní tó máa ná nínú owó yẹn kò sí mo fọ́ lọ́ọ̀ṣẹ́ rẹ̀ ó yà bí ẹ̀sẹ̀ fún mọ́tò kò ní sójà rẹ̀ tó fa ogun stúrẹ́ǹsì yẹn lè mo bá tètè ronú ayé ṣì wà oore ọ̀fẹ́ ń bẹ mo bá tẹ́tí gbọ́ tẹ́tí gbọ́ tẹ́tí gbọ́ tẹ́tí gbọ́ gbogbo ohun tí ẹ̀mí sọ lónìí o oore ọ̀fẹ́ ń bẹ ayé ṣì wà fún ọ torí ayọ̀ ń bẹ lọ́rùn mo fẹ́ lẹ́sẹ̀ tó ronú pìwàdà pé mímọ́ sọ mo bá tètè ronú. apànìyàn tẹ́ ti gbọ́ ọ̀mùtí para alágbèrè ńkọ́ o gba tẹ́tí gbọ́ kó ronú pìwàdà ẹ torí ẹni àwí fún ọba jẹ́ ó gbọ́ ẹni a sọ̀rọ̀ fún ọba jẹ́ ó gbà àwí gbọ́ àbọ̀ ọba ẹ̀jẹ̀ ní mú wá nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn o ẹni àwí fún ọba gbọ́ ẹni a fún ọba gbà wà á bẹ̀rù rẹ̀ ní yẹn ṣì wà oore ọ̀fẹ́ ń bẹ. èmi ló wá sọ dẹ́dun ayọ̀lẹ̀ báyìí hmm. ó dáa kò burú <laughs> ó dájú pé owó yẹn ti lọ ni èmi náà sì ní ó ṣeé ṣe kémi náà kú sẹ́wọ̀n kó lè èmi náà bá ti ń ṣẹ̀wọ̀n kíwọ náà mọ̀ jákiri ni. ìyá ẹfọgbọ́ lọ gbọ́gbọ́ ìyá ẹfọgbà lọ gbàgbà kóṣẹ kóṣẹ ń tè lákọ̀ṣẹ eriwo tìrìwó lórúkọ tá a pe kú ọlọ́rọ̀ bomi sùúrù lórúkọ balúwayé ọ̀lẹ́mọ̀ká kó òṣèpà lórúkọ àpárà ńlódì fáfolúmọ̀túmọ̀ olúmọ̀túmọ̀ lórí fáfolúmọ̀ apẹ̀rin níbi wọ́n gbé fẹyín lóyún ké ké ké níbi wọ́n gbé fìwó lùwó ká ká ká bomi ó ti fẹyín lóyún ó dandan kéyìn rẹ̀ ó kán ó ti ṣàṣìṣe lónìí o ó ti fìwó lùwó ó dandan kíwò rẹ̀ ó ṣẹ́ látòní lọ o ò ní jẹ́ aráyé mú bẹ́ẹ̀ sì ni lò ní jẹ́ èrò ọ̀nà ó mọ bugi jẹ ni ó mọ ọjà káàkiri ó di ẹlẹ́sìn àti ẹlẹ́yà láàrin gbogbo ọmọ èèyàn gbogbo ọpọlọ rẹ mo kó pamọ́ sínú àgádágodo báyìí mo sì ti pa. baja solo. lómi omi gàrí ni mò ń tà mí ò tómi fún mi lómi tó bá fún mi lómi màá kú màá kú màá kú màá kú màá kú màá kú kò burú gbà. ìyá kejì má rìn ìrìn àjò ìrìn àjò tó fẹ́ rìn má rìn o ó léwu ó léwu ó léwu <laughs> òpin ayé dé. báwo ló ṣe mọ orúkọ ọmọ mi báwo ló ṣe mọ̀ pé mo fẹ́ rìnrìn àjò. Ah, kejì má bọ́ ká má palẹ̀ mọ́. ẹ má bínú o mo gbé ọbẹ̀ kaná pé kó gbóná díẹ̀ kí n tó sáńjẹ ni o. ẹ ní kò tètè ẹ dá wa ẹ kú jókòó. ẹ ṣe mà. àdùkẹ́ ń kọ̀. àlàáfíà ló ni wédú ò tí ì rẹ̀ di. ẹ bá mi bu ẹ̀fọ́ ni share àdùkẹ́ lọ́hùn-ún yẹn ṣe kò sí rí wàhálà àtọ̀ ìgbà tí wọ́n fi bàyí náà kó tó ẹ fún mi lómi ẹ fún mi lómi. kó tó di kó lọ Àbújá iṣẹ́ náà ni. Ah, ẹ dá mi lóhùn àpáwà ẹ̀fọ́ la ní ewédú òtí rẹ̀ di. ẹ fún mi lẹ́fọ̀ọ́ ebi ń pa mí. ẹ bá mi fún wọn lẹ́fọ̀ọ́ yìí. so nígbà tó wà bí báyìí náà gbọ̀ngàn náà ni wọ́n fi ń ṣe ó yà sí dóhun ẹ mi kí ṣé pé mo mọ mi sí ẹ̀gbọ́n ni pé ayé rẹ̀ olúwa gbà mí o ọmọ mi ọmọ kan ṣó sí mi bíire. <laughs> ṣé mo ti sick tẹ́lẹ̀ ni ṣé o ti ṣàìsàn tẹ́lẹ̀ ni. ọmọ tó ṣe ṣé wàá òkè. ọmọ yóò mímọ́ ọmọ ìtì ah! yọ. ayérayé àní kí ọba ògo jehova kó wọ inú ọmọ yìí lọ ẹ orí yín sókè ẹ̀yin ẹnu ọ̀nà àní kí a sì gbé yín sókè ẹ̀yin ilẹ̀kùn ayérayé kí ọba ògo jehova kó wọ inú ọmọ yìí lọ ẹ orí yín sókè ẹ̀yin ẹnu ọ̀nà àní kí a sì gbé yín sókè ẹ̀yin ilẹ̀kùn ayérayé kí ọba ògo jehova kó wọ inú ọmọ yìí lọ ní orúkọ jésù. dájúdájú ìyanu leléyìí o ah, ah, ọmọ tí mo ti confam dead ah, lóòótọ́ ọlọ́run wà láàyè kó máa ṣe ń tọ́lọ́run ò lè lo mo kí kórìíre mo bá ń yọ o. èmi lọ́pẹ́ olúwa ṣé o. ta lẹ ń béèrè. kúrọ̀lẹ́ ẹ̀yìn dákun ọmọ mi kan ní gbénu lé ní àhìn ọlábùnmi ló kọ rẹ̀. Ah! àǹtí bùnmi wọ́n ti kó kúrò níbí láti bí oṣù kan sẹ́yìn. Ah! dákun sọ ọmọ bíi àdúgbò bíi tó kó lọ. Ah! màmá mi ì mọ ibi tán kó lọ. ọmọ wo lọmọ yìí báyìí ó wí bẹ́ẹ̀ ó ṣe bẹ́ẹ̀ ó ní bí n bá tún fojú kàn án irú irú wàhálà wo leléyìí báyìí o látàdúrú ìlú wa lọ́hùn. tẹ́tí gbọ́ ọmọ mi ò gbọ́. ó bá tẹ́tí ó gbọ́ ohun tí ẹ̀mí ń sọ ohun tí ẹ̀mí ń sọ kó má bá parun lójijì kó má bá parun ó dá èṣù ní ìpanirun ó bá tẹ́tí ó gbọ́ gbọ́ ohun tí ẹ̀mí ń sọ ohun tí ẹ̀mí ń sọ kó o má bà parun lójijì kó o má bà parun ìparun ò dá ọlọ́run ò fẹ́ kú ẹlẹ́ṣẹ̀ o. oore ọ̀fẹ́ ṣì wà ayé ṣì wà fẹ́ lẹ́ṣẹ̀ tó fẹ́ ronú pìwàdà ọmọ mi ò èrò ronú pìwàdà lónìí. mo bá tẹ́tí gbọ́ kóhùn tí ẹ̀mí ń sọ ẹ̀ mm-hmm. kó má bàa parun lójijì kó má bàa parun lójijì ìparun ò dá ìṣù ní pariwo kó bá tẹ́tí kó gbọ́ kóhùn tí ẹ̀mí ń sọ ẹ̀ kó má bàa parun lójijì ìparun ò dá ọlọ́run ò fẹ́ kú ẹlẹ́ṣẹ̀ o. sì wà ààyè sì wà ààyè bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lẹ́sẹ̀ tó fẹ́ ronú pìwàdà lọ́lọ́run wí ayọ̀ ń bẹ lọ́rùn o bẹ́ẹ̀ lẹ́sẹ̀ kan tó bá ronú pìwàdà tó tọ̀ lọ́rùn wá yípadà lóòdò oore ọ̀fẹ́ sí ìwà rẹpẹtẹ. ẹni àwí fún ọba jẹ́ ó gbọ́ ẹni àsọ̀rọ̀ fún ọba jẹ́ ó gbà ó àwí ikọ̀ ìgbà ẹ̀tẹ́ ní mú wá ìgbà yìí ni yóò dolókùn wàdà ẹni fún ọba ó gbà.